en la región de Murcia también muy afectada esta región donde hoy nos encontramos, la región de Cartanos de las eh, ciudades de Fortuna, Archena, Alguazas, Mazarrón, Águilas. De alguna manera provocaron, pues, eh, antes que nada, Pepito Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes. Madrid Martínez, balón para Quique Saberio. El chut del ecuatoriano que no ha sido bueno. Bueno, pero tenía... Lanzamiento de portería en el minuto 7 para 8. El balón que queda dividido dentro del área, reclaman manos los jugadores del Barcelona. Y el balón que lo recupera Dani Murey, que desde el círculo ha aparecido ahí como, un, como una seta el, Real Madrid, ¿no? El Real Madrid cuando también, si son eh, dos equipación de Quique Saverio. allá va Saberio en el mano a mano, provocando finalmente no ha salido ese balón. Recordemos que no hay fútbol de primera división este próximo fin de semana y no será hasta el siguiente sábado cuando el Barcelona juegue frente, que jugará en la segunda parte. Este es el portero, ojo ahí, esa presión alta. Y es finalmente saque de puerta. Bueno, la presión arriba de Usman Dembélé. Se ha confiado un poquito el portero, pensaba pensaba él. Mientras tanto juega de nuevo el Cartagena. Y ahí el Piqué que se va al suelo. Dembélé para Dani Muré. Va a venir el centro de Dani Muré al punto de penalti. En palma enorme a Ya. doble intervención de Esteve. Y buena jugada, ¿eh? buena apertura a banda, buen centro, muy que es clasificatorio para, creo que ya es clasificatorio para el Mundial de, Qatar. Ojo a Javi Vera, centra con relativa comodidad, el balón que pasa por encima de la cabeza del máximo goleador, el Adi. No pudo llegar ahí el centro. Seguía Mientras tanto, el que juega es el combinado cartagenero. Hay falta de Dani Muré sobre el Adi. Me parece que era el máximo goleador, como has comentado, Pepito. El balón para Dani Muré. Llega Dembélé. No, chute Carlos Pérez. Va... El cuero para Ricky. Bien vista, bien Dani remate con el exterior. Qué bien vista. Sí, sí. Ha visto el desmarque de ruptura de su compañero en diagonal, este jugador que estamos. Niveles altos. El balón para mm. Quique Saverio. Buen centro a las manos de Esteve, que se deja caer al suelo. En las partes altas de la atmósfera. Que ataque el Barcelona. Buen balance defensivo de la Almería, la falta de nuevo de Dani Muré. Se la han hecho un 2 contra 1. minuto 29. No tenía línea de paso, eh, le, tapaban por delante y por detrás. Mira, siete víctimas mortales. Dembélé, ah. corner, Esteve. Tenía pase, tenía Mandó el balón a la esquina, Se quiso resolver eh. Dembélé con una sotana el portero Esteve. Sí, lo bueno. Tanto para él como para, para Sergio Roberto. Recién incorporado Siafa, juega de nuevo con Javi Vera. La presión alta de Quique Saverio, toca Quique, rebaña ese balón, saque de banda. Muy rápido. Nada es imposible ¿eh? para Monchu. No, no, no. Buen jugador. La falta de Junior sobre Santi Jara. Saverio, Saverio con Andújar, Quique Saverio, Saverio, Saverio, corner. Buena acción del ecuatoriano el referee estaba muy cerca. Saque de esquina para Barcelona. Minuto 38, primera parte. Cartagonova. Muy bien. Ojo a la acción. Providencial. Araujo ante Siafa. La saca finalmente Chumi. Eh, saque de puerta de milagro. Pues. Eh, el rechace de Chumi. Uh, estaba muy cerca. Estaba, muy cerca. al palo. De nuevo para Lucas de Vega. El cuero a la banda para la incorporación de Jara. El centro de Jara pudo haber dado en el codo, aunque no sea en partido oficial. En cualquier caso, espectadores de Barça TV, volvemos. Un 4-5-1. Pierde ese balón Quique Saverio ante Uri. Otra vez la falta de Junior. Realmente espectacular. Buen futbolista. Y ahí está. Comienza la segunda parte. Hemos oído el silbato del referido, el señor Fulgencio Madrid Martínez. Combinado departamental, acción por banda, el centro, el rechazo y las... Balón de Ismael, lo colocan ahí en la zona la zona noble del ataque. La pone Collado para Ricky Puig. Para Collado. Para dónde esté Qué lástima. Acaba rechazando Alexandre. El público aplaude esa acción de... Qué balón. rozando el fuera de juego. Qué balón le ha puesto Ricky Puig. Sigan, sigan, dice el referee. La saca finalmente para Guillem Jaime. Pega el centro rápido. El rechazo de nuevo de araña para Carlos Pérez en el mano a mano con Ismael. Eso pudo haber sido penalti. Eso debería haber sido penalti referee. Eso era un penalti claro sobre Carlas Pérez. Maraujo recupera, se planta en el mano a mano ante Neto, parada de Neto. Buena ocasión también para Cartagena, aunque algo más escolado que la de Collado. Eh, Cuidado la contra. Ricky Puch saca para Collado. Busca Collado aquí que Saberio. El lanzamiento para Esteve. Está bien, está bien. Pues el lanzamiento acabando la jugada. No. Ha recuperado finalmente ese balón Cartagena. Balón para Kim. Hay falta sobre José Ángel por parte de Carlas Pérez. Pues pues ahí está jugando de nuevo por banda, por la acción de Damián, el centro. Carlas Pérez. Recibe Carlas Pérez, que quiere golpear, pero Damián se lo pone muy difícil. Con El refuerzo de Carlas Alañá. Y, Neto. Aquí me ah. se le echó el balón encima. Qué lástima, había fuera de juego de aquí. Pero aparte, si hubiera dejado, no lo ha visto, si se hubiera abierto de pierna. Y llega bien Guillem Jaime. Ricky Y fuera. Con toda la intención del Quería mundo. hacer aquello una maravilla. Lástima que se le fue ligeramente desviado a Ricky Puch. Le estaba reclamando el compañero, el número. David Vera, perdón que le hace una sotana finalmente. Ahora sí que juega Alexandre. Cuidado a la balón para Kieme. El centro intenta llegar Carlos uh. Pérez. El remate picadito. Corner Esteve. Buena jugada del Barcelona, todo ha empezado con un pase magnífico de, Ricky, Puch al, espacio, gran centro de Aquiem. lo vamos a ver bien. Llega Carrillo, ha caído completamente solo Carrillo, pues no, dice el referee que hubo falta de Monchu de Cartagena. Ha dejado salir frontal Ricky Puch. Todavía Ricky entre tres. Muy bien. El chut para Carlas oh, Pérez. Muy bien, muy bien, Marca el ratoncito Pérez después de una acción brillante donde Ricky Puch no ha fijado en insistir, en insistir, en insistir, presionar dentro del área. Y finalmente un balón que ha quedado dividido le ha venido a huevo a la parte izquierda, interior izquierda de Carlas Pérez, que con un chut muy colocado, con un poco de rosquita, al ángulo largo de la portería de Esteve. Intenta recuperar el balón Chumi, había fuera de juego. Fuera de juego a cargo de Kim Araujo. Le hemos dicho, en El partido aquel eh, solo, se ha caído solo. La falta ah. ahora es de Monchu, no, de Sarsanedas. Pues se ha caído solo. Cambia la orientación del juego William. Para Vera, muy desviado el chut de Vera a la izquierda de la portería de Neto. Eh, buscando Alejandro Marqués. A punto está de llegar el cuero para Carlos Araya. ¡Ah! ¡Qué uh. para dónde Esteve! Sí, sí, sí, buen chut. Se iba la escuadra ese lanzamiento con la zurda de Alaya. En el pico del área por el carril del 10. Continúa William, carga la pierna, balón que rebota en la espalda de Araujo, creo que se iba adentro Pues iba bien, ¿eh? Iba, adentro ese balón. Iba bien, iba bien. Iba mm. adentro dentro el chute de William. Collado. Guillem Jaime, el centro abajo, no ha llegado, lástima. Alejandro Marqués ante Alexandre. asiste bien, central, remate, Marqués, gol. Qué bien la ¡Qué bien! Marca el venezolano Alejandro Marqués, marca el vino tinto tras una buena acción de Aquieme. Muy bien, Aquieme, Aquieme. Y marca Alejandro Marqués, minuto 88, el segundo para el Barcelona. Me ha gustado mucho, sobre todo, la insistencia. Fíjate, cuando veamos la repetición... ¿Sabes qué me ha parecido a mí? Que no tiene pierna derecha. Y que no, hasta no que tiene, no, no, ha... no, no, no tiene, no. And I'm sure it will live up to the billing. This looks like a really good game, Alan. Yeah, real buzz around this ground. Sergio Aguero. What a save that was! The agility on show there was outstanding. Goalkeeper rising to the occasion, literally. Yeah, because it was sweetly struck and you do have to pay attention to those. Strong strike from long range. Neymar. we could be in. Neymar! Not this time for Neymar. Dybala trying to get into it in particular coming short to uh, kind of... This could be it. And he scored! Well, what a lovely through ball that was, Martin. Perfectly weighted and beautifully finished. Good luck here again by the replay of the goal. The lead then with Argentina. It's Aguero on here. He's done well to keep that out. Well, they might not be rushing to take the corner. The, a goal to the good, of course. difficult for the defender. Got to do better than that, really, to beat the keeper. Yeah, because he is a good goalkeeper. Good positioning, Dybala. With his skill, here's a chance to have a run at goal and